Как дела? Вкусненько? Приїхали ми в 180 е, Endless Swimming Pool. Ось таким чином ми їхали в, дож... в дождьовиках, в дощ. От Зараз покажемо вам красу, е, заради чого ми сюди їхали. Будуть нас зараз вести на гольфмашинці. Подібно на гольфмашинку. Оце сервіс. Приїхали ми, обережно не впаде ще раз. Е, заплатили ми по 400 тисяч з людини і 350 можна витрачати на на їжу і на напої. Ось, Ось так це все виглядає. Ось заради такого виду ми їхали сюди. захочете їхати сюди, то не переживайте на рахунок рушничків. Це там все подадуть. Як тобі, да? Шикарно. В общем, провели ми інспекцію цього закладу. Варто сюди сходити, принаймні раз, поки ви на балі. За ті гроші виходить, що ти платиш десь по 25 доларів за людину за вхід і приблизно десь по 20 доларів лишається на їду. Е, меню ви можете знайти на їхньому сайті. Е, ціни височенькі, але в принципі нормально. Тому приходьте. Значить, що хотів показати вам. це блюдо називається чеп-чай. Але мені написано кеп-кей. О, тому ми коли замовляли кепкея, вона каже, чеп чай. Ми такі, а, ну зрозуміло. Ось так він виглядає, зараз спробуємо його. Пару фоточок треба зробити. Зараз підемо зробимо. таких місцях ти попадеш геть на інше балі. Тут всі такі привітні, персонал, такі дуже дуже дуже дуже, дуже, дуже чемні. От якось так. Ну що ти робиш? Буду прати рушника. Чого? Мабуть, буде сильно, мене не чуть. Буду прати рушника, бо вчора песик посидів на нашому рушнику. І все. А він бездомний. І треба випрати рушника. І ще на ньому рана була. На ньому. На яєчках його. Вирішив для вас. Зняти товариші. Вон там сидить. Маленька ящерічка. Але вони так прикольно співають. Чи крещить, я не знаю, що він робить. якось запишу, якщо вдасться. Зараз будемо вчитись розділувати коконат. Okay. You put here. Uh mm-hmm. -huh. And then you cut that one. Okay. And then you just do like this. Okay. And you use the small knife to make the hole. Okay. Yeah. Okay. You wanna try by let yourself? Me, let me try. Yes. Yes. Yes. Ось <laughs> такий канатик. Ну як було важко? Трошки. На тобі трубочку. Thank you. So where we need to put this? It's okay. Okay. Thank you. Thank you very much. Трошки. Трошки важко було рівненько зробити платформу. А так, а так не важко. Прикольно. Перший мій коконат в житті. Він був холодніший. Засунемо льодика туди. Все, що дирка маленька. Приїхали ми на пляж Кути. Тут е, пробують. От. Е, Коротше, у таких е, дядьків, які он там здають в оренду серфи, сказав 150 з інструктором година і 100 тисяч 2 години без інструктора. Ні, він сказав 2 години. Але я думаю, що можу з ними домовитися, якщо це і трошки ціну скинуть, якщо просто серф без інструктора, бо вони і так стоять. Ну, побачимо. Купили сьогодні ще один крем для загару 50 вже SPF, тому що червоні як раки. А ввечері мажемося алоє. Червоний. Ну я червоний як рак. От, Бо дуже жарко. 31 градус сьогодні був, а feels like 39. Тому на трасі взагалі відчуваєш, як наче тебе варять десь повільно чи піджарюють. Одночасно на вог ще й шевелять бо ти на байку їдеш. А хазяйка нам дала алоє, дозволила брати. Розрізаєте пополам і там витікає сок і все. Каже, що почервоніння сходить, але на Саші нічого не сходить. Ні, ну трошки воно легше по відчуттям. Ми ж помазали два рази ноги і вже перестали робити. Навіть в аптеках продаються алоє, зразу екстракт. Бутилки. бутилці, да, щоб зразу мазатися. Там вавка, але я вам її багато не покажу. А то що YouTube забанить мене за те, що я тут вавки показую. Е, Їхали ми на мопеді і стався інцидент. От, У мене зачухалась вушка, захотів його зачухати. І в той час дівчина різко підрізала мене. Я нажав на задній тормоз. І в той момент якось автоматично виставив праву ногу і якось зацепився подушечками пальців, думав, що зчесав пальці. Але швидкість була не дуже маленька, і вийшло так, що е, в той момент, коли я ставив ногу, вона відпружинила від землі, бо швидкість була немаленька. І я п'яткою вдарився назад об байк. От, Так що приходиться це тепер страждати. Ми приїхали додому, наші добрі хазяїва тут все, що обробили ранку і помили, і промили спіртом, пластирком заклеїли, сказали, що приходь завтра, я тобі ще раз промию. Ну, взагалі добрі люди, крім тих, що розводять нас. Будемо снідати зараз. Розкажи нам рецепт балінійської кави. Значить, насипаєте каву, заливаєте кипяточком, готово. Бачите? Так що знайте, що кожного ранку вдома ви п'єте балінійську каву. Ну, більшість з нас. Наш сніданочок. Вчора перед вечерею хотіли замінити шолома нашого до байка. Запитали хазяйку, вона нам пробувала підібрати якийсь шолом який закривається, тому що без без скла, коли довго їздиш, е, вітер надуває очі, потім очі починають боліти, тому краще брати шолом з склом. Взагалі, тому я їздив в окулярах і в шоломі без скла, які вона нам виділила на початку. Але ми попросили замінити. І вона пробувала, шукала, шукала шолома, потім віддала свого шолома. Каже, можете використовувати без проблем. От тому дуже привітлива і чемна господарка. Силку на гестхаус я лишу в описі. Хотів поділитися враженнями з дороги, тому не забувайте виключати поворотники, тому що люди тут їздять і не виключають на мопедах. Це стосується тільки мопедів. З машинами все добре, а з мопедами вони геть нічого не виключають і не зрозуміло, куди він їздить. Олеш? Ходи. Твої дружочки так. Мої? Твої дружочки. Чого мої? Йдемо. Вони ж безобідні. Ти все там закрила? Закрила. Добре. Зараз будуть оцих е, подвійних. Дивись, за, нас пісюна смикає батько. Бачила? А що ти боїшся? Ну, бачиш, сидять собі. Дружки. А в них тут така флора прикольна. Ось диви який здоровий зліва. Да, ти дружок. А, і ти здоровий. Де які в них лапки прикольні. Відірвав, понюхав. Як діла? Вкусненько. А їсть банана так само, як е, ми їмо кукурудзу. В общем, заплатили ми по 30 тисяч. Знімає? Знімає. В общем, заплатили ми по 30 тисяч за вхід сюди, в пору І не зрозуміло по якому принципу взагалі потрібні ці саронги тут, тому що деякі в них, деякі без них, деякі мужики в шортах просто з пояском затягнутим. Коротше, не зрозуміли ні чорта. О, Деякі мужики просто в штанах ідуть, із зав'язаним пояском. От он там. І дівчата так само бачу. Коротше, не зрозуміло. Оля запитувала, чого мені не подобаються китайці та японці. А ось чому? Тому що вони коли стають фотографуватися, вони займають 30 хвилин часу, роблять 100-500 тисяч фотографій і все. Незважаючи на те, що люди стоять в черзі, якби чекають, поки вони звільнять територію. Бред! Якщо ви вдруг захочете сходити в Волувату безкоштовно, ну як Волувату, тут на кліфи подивитися і не заходить в сам храм, бо в сам храм не пускають, а там нічого майже немає що дивитися, можна обійти іншою дорожкою безкоштовно. Подивіться на Google картах, там можна обійти маршрут. А ми приїхали на захід сонця. Ось такий захід сонця, там десь за спиною. Я чекаю, щоб було рожевеньких хмар. Я не впевнений, що тебе чуть. Ну, бо ти шум'я, чекаю. Що були. І ось такий таймлепс ми зняли для вас. А це прикольний дід. Покажу вам діда ще раз. Якщо він вам сподобався, бо мені сподобався. Китайська народна творчість.